уверен, впредь я объявлю Ворон черен и на атомном ходу Мой ворон черен Станут выбор, ты залиты пули Я под